Salut! Astăzi este despre a consola, care în dicționar este alina lira necazul, suferința, durerea sau a mângâia. Și eu aș uh, completa mângâia sufletește. Ieri am avut o ședință de coaching pe WhatsApp cu o clientă și am simțit că o mângâi sufletește, că o consolez în felul ăsta în care uh, s-a simțit uh, și ascultată și am creat spațiu să-și spună, să spună păsul. Uh, la sfârșit uh, și-a dat seama ce-și dorește și era atât de bucuroasă conversația cu mine. Uh, dacă vreau ședință de coaching, contactează-mă în privat, pentru că am și o reducere pentru tine. Și a consola este pentru toată lumea valabil, uh, pentru mine cel puțin, înseamnă a mângâia pe celălalt și avem nevoie de